Bora, bora, bora, bora, bora começar. Limpa bem a pele antes de aplicar, porque, porque aí a maquiagem não fica com nenhuma coisinha que tava no seu rosto, sei lá. Vai que tem um sei lá, alguma coisa no que faz a, ficar, a maquiagem ficar estranha vai que, né? Então você começa com isso, tem sempre um, um lencinho seco e um molhado perto de você. Porque você vai limpar limpar o pincel e também limpar o rosto. Hum, bota a base que é o início, né? A base nome já diz, é né? Base, né? Porque é a base. É, é uma... É base, base, base, base. Base, base, base. Base, base. Nós já usamos a base. Agora, agora a gente vai passar o iluminador. Eu tô usando esse aqui, é né? Tá focando. Saiu da sala focado. Aqui. Aí agora, eu, ó, esse aqui é, é barrinha. Você vai passar aqui, ó, no nariz, na bochecha. Agora,

Ai, esqueci do nariz. Deixa eu... Esse aqui é o do nariz. Ah, parei. É e se Deus quiser, eu vou recuperar a luz da paz. Mas ainda não é noite. Isso é muito bom. Então ela é pra anunciar pra gente, é isso? Isso, exatamente, sim, sim. Ai, tá é estranho falar, senhor. Assim, eu posso mais Bem bonitinho. Ó. Então, Maria, a gente quer saber se você faz a compra. Tipo, uhum. Dos se eles vão fazer Nossa, mas vamos passar. Nós vamos fazer o olho. Nós vamos fazer o tema da outro rosa. A maquiagem do outro rosa. Então, aqui a gente vai usar essa paleta da Turma da Lua no Santos. Bonitinha. Tem essas cores todas. Bonitinha. Aí nós vamos usar essa. Deixa eu abrir aqui. E vamos usar essa cor aqui. primeiro. Não, não vai ser essa, vai ser essa aqui do cantinho, do lado desse amarelinha aqui, tá vendo? A gente vai usar essa aqui, debaixo do branco. Essa aqui. Entendeu? Vou pegar o pincel.

Deixa eu só olhar aqui no espelho, tá, gente? Deixa o espelho aqui. Hum. Gente, deixa eu só ver aqui no espelho. Gente, depois de, de, desse, de passar esse aqui, você passa esse aqui. Entendeu? Depois de passar aquele, você vai passar o que está debaixo do dourado. Tá vendo o dourado aqui? Você vai passar esse aqui, entendeu? Tá bom, ó. Vai ficar assim, olha aqui. Assim, depois que você acabou, vai pegar o mesmo

vai limpar, pai ainda não acabou o olho. Eu tenho 38 anos, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu sou de Não abre. Consegui! Finalmente, Deus, finalmente consegui abrir. Pronto, eu vai pegar esse branquinho que vai misturar com esse. branco. passar aqui Agora sim, olha. Bonito, né? Aí depois disso tudo você vai pegar o coisa aí que dá volume acessor. Depois, pronto. Aí depois nós vamos fazer agora. Gente, agora eu vou passar o. Não, o no olho e é com o dedo. Vocês não vão ver. Né? Mas é com. É com o dedo. Dorga, não é? Eu vou passar esse aqui. Hold her, hold oh, her, hold her.